Para el siguiente experimento tenemos una bolita de termopor, que es un material no conductor, y una bolita recubierta con papel aluminio que sí es conductor. Es decir, tenemos una bolita conductora y otra no conductora que están colgando de un hilo que no es conductor. Vamos a ver qué pasa si frotamos un material, por ejemplo metal, con vidrio, tan muy lejos en las series trigonéticas, hay un efecto que es imperceptible. Pero hay un pequeño efecto de atracción en ambos casos. Ahora vamos con dos elementos, una, una regla de acrílico y un paño de un material sintético. Veamos qué sucede cuando un material están más alejados de la serie eléctrica Hay una reacción muchísimo mayor. Con la esfera conductora. Veamos qué pasa con la esfera no conductora. también hay un efecto de atracción. Bueno, y les queda a ustedes pensar por qué sucede esto en ambos casos.